Hi guys, today we are getting boba and we are going to get boba हाँ जी तो ये है जी बोबर ड्रिंक इसको हम लोग ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे लगे सी ये जैपनीज ड्रिंक है इसको बोबास बोलते हैं बबल्स होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे और पीने में बहुत टेस्टी है मैंने लिया जी मैंगो और मैंगो शेक है और इसके अंदर छोटे छोटे छोटे बबल्स हैं आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी है पीने में बोलने मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें दूसरे लोगों के साथ प्लीज़ थैंक यू